walo, labing siyam, bente. Ayan. Yo, what's up mga katropa? <laughs> so yon pagtitripan ako ng kasama ko, mag-gym daw ako kasi tumataba na ako. Tinan mo naman yung katawan ko. <laughs> <laughs> ang taba ako na so yun sinabihan niya ako uh, ah, mag gym daw ako para bumayat ako daw mga katrop <laughs> so yun antayin muna antayin natin siya kasi nasa taas pa siya so yun so yun ah uh, na bago yan, siyempre. Oy, ito na pala yung idol natin. Drama, ano yan? May ano ako eh. So yan. Shout out sa inyo mga koloko! Ay, ayan. Yan siya yung magbibideo. Siya yung nagsabi sa akin kasi tumataba na daw ako. Tumataba na ba ako? Oo, oh, tumataba na. Sa isang, uh, isang kainan, isang rice cooker. Nauubos. Ayan <laughs> ah, uh, na. Sige, simulan mo na yung ano mo, parusa mo dyan. Yan, bigyan mo. Ilan? Bigyan mo ko ng uh, ah, 20 bagsak. 20 dali na, bilis! Tao na papala sa mga tao, ano, pasaway. Lagi mo tayo mag-vlog! 20? 20! Walang tawad! Uh, ah, mga kulo ko eh. Walang tawad! Wala natin siya ng uh, ah, 20. Walang tawad! Walang tawad yan. Damn! What? Oh! Grabe ano na Tindahan, may tawad. Ano sa dito? Sa last? Doon tayo ya, sa taas pagkatapos niyan. Bibigyan pa kita, hindi pa lang, una pa lang ako sa iyo, Andrina. Sabay-sabay natin bilangan sa mga kakulo. Okay. Iya, iya, okay. isa. Sakta. Dama. Tatlo. Apat. Lima. Ayan. Ya Lima pa lang yan, Nanihina ka na. Anim. Ito. Ito. Walo. Le, <laughs> eh, walo pa nga lang eh. Ano ba yan? Sam. Siyam. Sampo. I-English natin. Eleven. Twelve. Twelve pa lang eh. Thirteen. 14. Ah! Okay. 14. Ilang ba yan? 15. Ah! Lima na lang! 15. Lima na lang! Dapat walang minum. Ano, dapat walang pahinga. Na, ano tayo na... Naku, ito parusa na to. Ganito lang pala. Ah! 17. 18. Ah! 19. Ah! 20. Yes! Tayo! tayo sa road. So, akit tayo sa unahan. Ayan, tayo dali. Kaya... Dati na lang dito ba yung gym nyo? Ha? Nandito na yung gym nyo? Nandyan sa taas. Kaya... I am the winner. Mga kakolooy. Kala nyo ha? Yeah, kaya meron tayong parusa sa kanya dyan, meron pa nag-aantay. Meron kaming isang uh, gym sa taas. So, ayan. Saan dito? Yan. Buksan mo yung may wagang dito ka. Oh, eto na! Yan. Shout out sa lahat ng nandyan. Ano to? Ba't na ganito? Ah, hindi. Pag nila Virus at virus. Ito ba? Oo. Oh. Ayaw ko? Kaya ko. Lagyan mo nga yan ng tag, ano, tag 20-20 magkabilaan. Virus at virus. Dadagdagan ba? Oh, Oo, oh, 20-20 magkabilaan. 20 ka parusa ko sa'yo. 20-20. 40 lahat. Ano, virus at virus. Di 20-20. 20-20-20. Salungat Yan. Yan, ako yan. Ilan? 20. Huh. Isip, isipin mo ilang ilang ilang calories yung kinakain. Calories. Eh, yung kinakain, isang... pag hindi ko kaya, ispatan mo. Isang rice cooker yung ano eh. Ay, ito pa, ito pa natin ha, si... Ayan. Siya, papakita ka na step back. Hindi nga lang ko lang Ayan, nag-gym din dito yan. Dito ka, dito ka, dito ka. Tatlong buwan na yan nag-gym, wala pa. Dito okay. Okay. Umpisa mo na. Ayan na, kanina pa tayo nag-umpisa. Nagawin guys. Yo, Paolo guys. Ito yung pangalawang challenge. Yung... Ah... bench press. Ilan? 20? 20. Woo! Ah! Yan, Betty, dito tayo para alam natin na hindi tayo dinadaya dito. Ito usapan! <laughs> Ang bigat! Tignan natin. Ang bigat! Tignan natin yung itsura niya. Ilan? Isa. Ah. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima binalag na. Anim. Parang maisip na i-vlog, kaya gym na lang ang vlog eh. <laughs> Walo. Siyam. Ako, ah. oh, lansa, landawa. Laging tatlo. Labing apat. Tulong. Labing apat pa lang, ha? Meron tayo, meron ka pang anim. Labing lima. Labing anim. Labing pito. Binting pala ko, piling walo. Labing siyam. Bente! Woo! Ayan. Yes! Bente na siya. Woo! Sakit. Ano na masakit? <laughs> Ang sarap! Hindi nakakaganti sa'yo yung kali. No? Sarap ito? Ha? Dumbbell? Huwag ka muna mag-dumbbell. Ano sarap? Kasi medyo lumalaki-laki na yung tiyan mo. <laughs> Darren. Eh, sa akin, sa magbabangon ni Gal siya, 30. Set na, 30. Bilis. Pwede dyan, no? Oh, pwede na dyan. 30. Kasi yun, medyo lumalaki na yung Para, ikaw ka dito. Hindi, dito ka sa sopa. Sa akin mga mabasa mo sa dumi. Madumi. Eh, no? Dyan. Pwede dyan. Sit up. Ilang 30? Oo, 30. Tapos? Ayan, nabangon ni Galang. Ah. Parang nang medyo ah, matatanggal yung ano natin dyan, yung tabak natin dyan eh. Renta? Renta. Gusto gusto mo to. Hindi kaya. Sige, kaya yan. Para mawala yan tiyan. Kasi laki-laki na ng tiyan mo. Oh, Hindi na naiipit yung tiyan. Tingnan mo mga kulo ko. Yung tiyan naiipit. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ah. 6 7 8 Hey, what's up mga guys? ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Sa po lang, eh. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yan. Woo! Tapos na! Tapos na. Dam na. Saan? Tapos? Oo. Ah. Ba't, ilan yung ba't, ano lang yan, 10-10. Gawin mo 20-20 magpares. Oh my God, tagal! 20-20 magpares yan. Ha? Ah! Mabigat! Mabigat ba yan? Oo. 20 lang naman yan ah. Kaya nggak? Oh, ten ten twenty oh, twenty Oh, Di bawah 40. Apa ibu yang Ayo jajah sosis tanah. Oh. kaya kaya yang kamu kayak kaya berhenti. So kayak kayak kayak ini kalau yang perintah. Las atau? Dia minum paisan. Las dia Bente. Oh. pakai tambah pakai tambah. Ayun, ayun, dito. Ayun, dito. Okay. Okay, 20. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes. Good job. <laughs> Tapos na. Yan. So, parang hinihingal. Ganun masasabi mo. Ngayon, diretso na. sa mo, ano masasabi mo. Ang hirap. <laughs> Ganun kahirap. <laughs> ano? sa, Hindi makita mo. Ano ang pinakamahirap? Yung maghalo, yung mag-gym. Pakita mo. Yung mag-gym. Sir, Sir, pakita mo. Yo, thank you mga tops. Hindi pa nakasubscribe din tayo. Subscribe mo na yan.